rubatsangikirwa baza kenshi uti nakoze ibibi bikabije ese nanjye nakwakirwa aba umwana w'iyo oh, hari inkuru nshyashya ngufitiye no kwimana yaciguruka nshaba bugufi ari iki ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho hareruya tugiye gufatanya iyo ndirimbo mu izina rya Yesu hareruya Yes, yes, match. Thank mistura como se we Mas a mesura, a mesura Como se we Mas a mesura hermosura como se nimeruka kupicho datashaka kupicho machaca você Na roia Yara Fuye Azotera meu Azotera Os erros Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. で浮いてか右膝やこせエレカに自信に見張りかアクイリツは色 şimine Uiteka n i imisozi yanditswe kuri we utarigeze kumenya icyaha haleluya utarigeze kigali mhm. itariki icumi z'uku kwezi kwa cumi eh, mirongo itatu zo kwa cumi muri ka kigali muri ka kigali konseri yitwa ngo iki bakwegere oh, waciye bugufi ngo batagira shinge na rugero bakire Oh, nagambiriye. Yeah. com mashimeshigukwariyo yatanze kristo ngo adupfire haleluya nemerewe kwinjira nemerewe kwinjira muracyahari nemerewe kwinjira kwizera ko yesu abasha gukiza amaraso ye yuzuye imbabazi kuba mwizera ibuka nawe mu rugo bishoboka ko wibaza kenshi uti nakoze ibibi bikabije ese nanjye nakwakirwa abumwa nawe oh! hari inkuru nshyashya ngufitiye no kwimana yaciguruka nca bugufi wemere kuzanywa hari umwanya muritwe tutabasha kwibagirwa tumenye imana tumenye imana mwegere hano hino mwegere hano hino turirimbane mwegere hano hino hari ibyo yakoze mu zamura ikiganza cyawe turirimba haleluya ibuka Utawasaki waki haleluya haleluya haleluya cyane toroshi yawe gato nkwereka akantu tugiye gukora duhite dusoza icyubahiro cyose aho kiva kikagera gikwiye guhabwa imana yo mu ijuru yonyine icyubahiro cyose cyose cyose gikwiye guhabwa imana yonyine zamura gutya imana iri mu ijuru ahera hayo ibone ko uyu munsi twateranye kandi twateranijwe no guhimbaza imana haleluya amashi menshi n'impundu ku mwami w'abami mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe bimwe na rimwe byari bikwiye banishimwe nyamara zamura telefone yawe zibikora gitwa twese turashima imbaraga zacu yazamuriye kumukorera igakora igakora imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho ari byose twifuza oh, uwiteka ashimwe ashimwe nicyo gituma nicyo gituma nicyo gituma umutima wanjye imbaraga ya yazamuriye ku mukorera ibyo akora ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tuguma imbere ye niho hari byose twifuza ashimwe uyu munsi turabyibutse turabyibutse ibyo yakoze ashimwe amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi reka nsoze mbabwira ko abacuranzi bamfashije abana b'imana bamfashije bitwa durapusi bandi imana ibaho umugisha cyane cyane amashyi menshi cyane kuri durapusi yesi abagiriye neza nawe imana iguha umugisha dominike mbere y'uko umushumba adusabira umugisha dusoza nagira ngo mwese